ब्लॉक तमनार के ग्राम पंचायत सरेपाली जो चारों तरफ पहाड़ पहाड़ एवं जंगल हैं और इन जंगलों के बीच बीच में कई फैक्ट्रियां हैं जो कई प्रकार की प्रदूषण फैला रही हैं और इन प्रदूषण के कारण से बहुत सारी बीमारियां हो रही है टीबी बीमारी से 2011 में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और यह टीबी बीमारी सिर्फ एक फैक्ट्री से हो रही है जहाँ पे पत्थर का काम किया जाता है और उस फैक्ट्री का नाम है गोल्डन रिफैक्ट्रीज इस इस रिफैक्ट्रीज में जो भी आदमी काम करने के लिए जाता है उसको टीबी की बीमारी हो जाती है के साल ले होगी से तुम्हारे टीवी ये तो बस एक साल हो ही हम्म, का का कारण बताइस डॉक्टर या तुम्हारे का कारण लगा थी का कारण बूता कारण ना वहाँ फैक्ट्री में का नाम है फैक्ट्री के नाम पाखना फैक्ट्री के दो हम्म। वह डॉक्टर ही ज्यादा जी धुआ तो के के साल बूता करा उठे वो बने दिन करें जी फोंक जो कर यहाँ उसने एक दो साल सही हम्म। तो कैसे छोड़ दो होला छोड़ दी ही ना बीमार हो जाते कहीं ना वो दस्त हम्म। जम जाते कहीं ना वो हम्म। तुम्हारा कैसे पता चली कि तुम्हारा टीबी है कि डॉक्टर करा देखो आन तब तो यही तो उसने वो हर भी तो अभी तुम्हारा किसे लगा थे हिमोलोई हो गया इस टीबी शिकायत कब ठीले होगी इसने साल करीबन तो ओकर इलाज पिलाज करवा था करवा था खाए हम गोली तो अभी डॉक्टर कौन से कंपनी कंपनी के का नाम है ये देखिए पत्थर खदान का थे पत्थर फैक्ट्री का थे नाम तो तुम्हारा टीवी कैसे हुई अब हमारे घर वाली हो रही बदल गई सही हम्म। तो तुम्हारे घर वाली ला कैसे टीवी हो रही उसने काम बहुत याद रही जी कंपनी तो ये देखिए पत्थर खदान का थे पत्थर फैक्ट्री का थे नाम कब ठीले जात रही हर एक दो साल करी हाँ तो अभी अमन की स्थिति किसे है अभी बीत गई के साल हो इसमें अगर होगी इसमें तीन साल तीन साल होगी इसमें छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग अधिकारी श्री के के द्विवेदी जी का नंबर है nine four two five two zero four nine eight two इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं मिल सके और गोल्डन रिफैक्ट्रीज़ में एक संयंत्र लगाया जाए जिससे कि प्रदूषण कम मैं राजेश गुप्ता जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए